салом алайкум бародарони азиз хуш омадед ба канали пулкоркунии бобугӣ имрӯз ман ба шумо тарзи пулкоркуниро аз сайти нав нишон медиҳам номи сайт таскпая силкаш дар закреплени комментария вақти шумо через силкаи закреплени комментария будаги даромадед инам хеле мени шумо дан меброя барои осон шидантон ами боло се нуқтачада пахш кунед версия пеги дамонера аги мана хеле хушро нишонтон метаҳад баъд бародарони азиз вақти шумо дур омадаен чи расил кардакаментариабдаги инамиҷа дила исполнителеида мемонанеш дила заказчиков ҳаста дила исполнителе дила исполнителеда мемонаеш барои сумкоркунӣ дила исполнителеида мемонамаш бародарони азиз даиҷа чорсаду шастуду ҳазор рубл амисай дуже буровардагиян ду ҳазор задания уже дорад ҳамин чишм ҳози ман ба шуморо бо диққат шуморо нишон медиҳам каме интернет сустай баъд бародарони азиз нимҷа начат сичас нависондагиай анавира пахш мекунед вақти пахш кардем бародарон шумода вахода регистрация мебирад ман нишонтон медам просто ма промои электрика медед ромад инам хеле бародара шумо дар меброя ваход регистрация регистрацияда пахш мекунед якмги да email нависондаги emailтона ҳамун gmail точка ком менависен як бор паролтона менависен парол як бор ё менависен регистрация мекҷи хен хадаш автомати регистрация мекуна ҳозима вахот пахш мекунам ки личный кабинетам через личный Перейдем через вход медрум. بعد با دقت همشه و من به شما نشون میدیم در اونجا چه زدنی را اجرا کنید وقتی بردارا و خود پخش میکنم میدونم از لیچنی کابینتم اینم خیلی مینی شما دان میبروی بردارانی عزیز نگاه کنید زدنی ها ҳозир мебинем задани чӣ қадар ай ҳазару шашсаду сию як задани буда яна чӣ қадар мебинем задани дувуним рубл регистратсия мекунем ком сайти дия дувуним рубл мегирем регистратсия ком сайти дига дан панҷ рубл се рубл понздаҳ рубл барои установка кардани программа дар андроид понздаҳ рубл мегирем барои установид кардан подписатсияи на ютуб канал ҳафтоду панҷ копек подписатсия мекунед ҳафтоду панҷ копек мегиред Э, ҳоҷинобардозис масалан як якшама мисол меорам масалан нишонтон метам чӣ хел задания иҷро кардан масалан ҳамин установка прилаженира мегирем виплнит пахш мекунем савзак савзак қатӣ виплнит нависондагие таъда анамро пахш мекунем анамиҷа бародарони азиз описание задачи нависондагие анамиҷа анамира мехонем ки бояд чӣ кор кард ки ҳамин заданиро иҷро кард нигоҳ кунем бародарон нависандаги якм претитив плей маркет яъне дар плей маркет медроен дар поискаш боз лайк менависен сеюм нами силка хати миёвенам нав хеле силка хати боша скачатш мекунем регистратсия мекунем аккаунтмона пайваст мекунем сад балл кор мекунем сад бал кор мекунем баъд ами программаро панз везда метем баъд менависем ягон комментария дар бораи программа баъд намиҷа барои виплнит задан я пахш мекунем агар бихоҳем шумо амира виплнит кунем начат виплнанине пахш мекунем ина саршид вақти неҷа баъд саршид барои мизаданира иҷро кардан претите на страницу пахш мекунем худаш автоматӣ ҳамун ҷои ҳамун заданира иҷро кардан мерава баъд барои проверка кардан ями задания шумо неҷа отшода бояд шумо на подтверждение и проверка выполнения яъне барои проверка кардан ва сумтонадонан укажите свой логин, яъне нуми нуми хутона дар ин приложение мемонен, нуми ам приложение да, ком чи нуми нависондаги бошен, анаму нума менависен, скриншот мекнен ами приложение ра, программа ра қати сумаш ва скриншот мекнен. аму комментарияи нависондагитон дар таи ин программа ин задания бародарони азиз камтар қимай барои амон 15 рубла камтар сумуш зиёдтай 15 рубл ан хеле мисозай нима ад шуда ҳамун гуфтагиҳои ҳамун подтверждениера барои сумтона додан менависен нумтона чизтона гуфтак бад отправид отчет пахш мекунед барои скриншот партофтан добавид материалов нависундагиа намҷа меҷиқен скриншоттона мепартоед инам хеле бародарони азиз заданиёра иҷро мекунед вақти инам хеле бисёр задания иҷро карден ნოლ აზდა ბისტ პანჩ კოპეკ მადორონ ანამ ბოლე ამის სუმტონა ფაქმენ ვივისტის რეცდან ამის უნდა გე ფახშმეკნენ კამე ინტერნეტ სისტე კორნა кейსე კამდა აა ნემჯე ბარდორონი აზის ვივისტის რეცდაი ფახშკენდე ბადიჯა ბარდორონი აზის აა აგარშმო ҳафтод рубл кардем метавонед сумтона бигиред дар яндекс денги киви кашлок пайр кашлок вақти шумо ҳафтод рубл кардем метавонед сумтона бе ягон чи бигиред нами сайт хайр бардорони азиз видеомо бо охир расид агар видео маъқул шид дар видео лайк канал подписятся кунед ҳатман колоколчика зер кунед видеои нав вимо бохабар бошед хайр бардорони азиз